हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक आमा बाबर ब्लग सो तपाईँहरूको सामु चाहिँ आज मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छ युरोप देश लगायत रोमानियाको बारेमा आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ र वर्क पर्मिट अनि त्यसपछि आजको भिजा स्ट्याम्पिङको बारेमा कुराकानी हुनेछ भिजा स्ट्याम्पिङ ओरिजिनल छ कि डुप्लिकेट छ भन्ने आज तपाईँहरूको सामु चाहिँ कुराकानी हुनेछ कसरी चेक गर्ने क्रोम ब्राउजर अथवा मोबाइलको गुगल अथवा जुनसुकै ल्यापटप जुनसुकै कम्प्युटरमा कसरी चेक गर्ने वेबसाइटमा गएर कसरी हेर्ने त्यसको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँहरू फुर्सद छैन भने सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् फुर्सद हुने हुनेवाला फुल भिडियो हेरिदिनुहोस् र राम्रो लागेमा साथीभाइलाई सेयर गरिदिनुहोस् ओके अब स्क्रिनतर्फ लेट्स मुभ हेलो साथीहरू फेरि म मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु र तपाईँहरूलाई म मेरो गुगल तर्फ लग्नेछु डिओएफई डट एनपी e भन्ने एउटा वेबसाइट आउँछ त्यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि एउटा home department of foreign employment भन्ने एउटा वेबसाइट आउँछ त्यसमा गएर वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने एउटा आउँछ र बिस्तारै तलतिर सार्नुहोस् साथीहरू तपाईँहरूको भिजा स्ट्याम्पिङ त आइसक्यो तर श्रम गरेको छैन भने तपाईँहरूको देखाउँदैन श्रम गरिसकेपछि मात्रै देखाउँछ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु तपाईँहरूले सो त्यसमा पासपोर्ट नम्बर माग्यो हुन्छ स्टिकर नम्बर नाले हुन्छ स्टिकर नम्बर तल सबै तपाईँको डिटेल डकुमेन्टमा दिएको हुन्छ र यसमा तपाईँहरूको पासपोर्ट नम्बर सर्च गर्नु सर्च गरिसकेपछि बिस्तारै तपाईँहरूको search pre permission pre permission भन्ने हुन्छ त्यसमा तल गएपछि गोइङ थ्रु कास्की ओभर्सीबाट मैले एप्लाई गरिसकेको थिएँ र यसमा मेरो डिटेल नेम अनि passport number company Lumo HR SRL अनि रोमनी अनि त्यसपछि वर्कर जेनरल वर्कर र पिरियड दुई वर्षको छ अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स सिटिजन लाइफ सो तपाईँहरू यहाँ मेरो डिटेल सबै देखाएको छ अनि तपाईँहरू गल्फ कन्ट्री जाँदै हुनुहुन्छ कि अनि त्यसपछि तपाईँहरू युरोप लगायत Croatia Romania Cyprus Portugal Malta Poland जुनसुकै देश जाँदै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक रोजगारमा तपाईँहरूको फर्स्ट अफ अल यसरी चेक गर्नुहोस् डिपार्टमेन्ट अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एउटा यो वेबसाइट छ यसमा गएर आफ्नो पासपोर्ट नम्बर क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको भिजा स्ट्याम्पिङ ओरिजिनल छ कि फेक छ भनेर तपाईँहरू आफै नै गुगलमा गएर आफ्नो ल्यापटप आफ्नै घरको ल्यापटप अथवा मोबाइल मोबाइलमै चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी चेक गर्नुहोस् आफू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ कुन कम्पनीमा जाँदै हुनुहुन्छ यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियो राम्रो लागेमा साथीहरू सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् र तपाईँहरू फुर्सद हुने बेला फुल भिडियो हेरिदिनु होला र राम्रो लागेमा तपाईँहरूको साथी कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यस्तै इन्फर्मेटिभ इन्फर्मेसन भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुनेछु र तपाईँहरूले नै धेरै माया दिनुभयो धेरै हेरिदिनु भयो धेरै सेयर गरिदिनु भयो भने यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउन हामीलाई पनि एकदम जागर चल्छ ओके सियु बाई